növbəti tapşırıq çox maraqlı və çox faydalıdır. Əlləzi və əlləti. Bizim dilimizə tərcümə olunur. Hansı ki sözləri. Birləşdirici sözlər deyirlər və həmçinin e, əlləzi özündən sonra aydınlıq gətirir. Özündən əvvəlki hissəyə aydınlıq gətirir. İndi çox elmi söhbətə girməyək. Sadə dillə başlamağa çalışacağam. Sadəcə əllədi hansı ki kimi tərcümə olunur. Bu oğlan hansı ki sənə demişdim, və yaxud da ki, bu adam hansı ki dünən gəlmişdi və bu cür tərcümə olunacaq. Baxaq misallara. Sadəcə oxumaq tələb olunur burada. Mənil fətə, cavan oğlan kimdir? Əl-fətə, cavan oğlan. Mənil fətə, bu cavan oğlan kimdir? Əlləzi, hansı ki, xaraca min beytik. Hansı ki, sənin evindən çıxdı. Əlləzi, xaraca, çıxdı min beytikə. Sənin evindən çıxdı. Əl-ən, indi çıxdı. Mənil fətəlləzi xaracə min beyt Mənil fətəlləzi xaracə min beytikəl ən İndicə sənin evindən çıxan o cavan kimdir? Huva ibnu Huva ibnu əmmi Huva ibnu əmmi Huva ibnu əmmi O mənim əmimin oğludur. İkinci cümlə. Mənil fətətu Cavan qız kimdir? Əlləti xaracət min beytikəl ənə Eyni Deməli, indicə sənin evindən çıxan cavan qız kimdir? Lakin hansı ki deyəndə qız hansı ki indi çıxdı. Qadın cinsində olur əlləti. Əgər qızdan söhbət gedirsə, əlləti deyəcək hansı ki. Amma kişi cinsində isə olur əlləzi. Və burada bir də feildə dəyişiklik var. Kişi cinsində getdi, çıxdı, xaric oldu. Xaraca, qadın cinsində isə xaracətdi təmərbuta. Yox, tə artırıq. <coughs> Qadın cinsində isə tə artırırıq. Sukunlu tə. Ya Muhammed, ey Muhammed, incə sənin evindən çıxan cavan qız kimdir? Hiyə bintu xaləti. Hiyə. Fikir versəz, huva demədi, hiyə. Çünki huva odur. Kişi cinsində, hiyə isə o qadın cinsində. Hiyə bintu qızıdır xaləti, xalamın. Xalətun, xala, xaləti, mənim xalam. Bintu xaləti, xalamın qızı. Burada həmçinin fikir veriləsi məqam odur ki, min beytike, beytuke yox, beytike. Çünki min hərfi cərdir. Özündən sonraki sözləri cər halında edir. Yəni axırının i olmasını məcbur edir, tələb edir. Və buna görə də min beytike deyirik. Limən Limenil miftah əlləzi aləl məktəb. Limen kimindir? El miftah bu açar. Kimindir açar? Əlləzi hansı ki stolun üzərindədir. Limen il miftahul lezi alel məktəb Huva lil müdərrisi O müəllimindir. Fikir versəz müəllimindir. Müəllimə məxsusduru ləm əlavə etməklə bildirirlər. Lil müdərris müəllimindir. Li Muhammed Muhammedindir. Li Abbas Abbasındır. Li Mahmud Mahmudundur. Li Abdillah. Limən əs-sə'ə Saat kimindir? Əlləti aləs-sərir. Çarpayı üzərindədir. Hansı ki çarpayın üzərindədir. Əs-səə sözünün sonunda tə mərbuta olduğuna görə qadın cinsindədir. Ona görə də əlləzi çevrilib əlləti oldu. Çünki qadın cinsində hansı ki sözü əlləti olur. Amma kişi cinsində əllədi. Limənis-səətu ləti aləl aləs-sərir. Limənis-səətu ləti aləs-sərir. Çarpayının üzərində olan saat kimindir? Hiyə li zəvci uxti. Hiyə saat Li zəvci uxti. Uxti mənim bacımın yoldaşı. Zəvcu uxti mənim bacımın yoldaşı. Yəni yeznənindir.